شوية على المشجعات السعوديات اللي كانوا هناك يعني عارفين انه في تلفزيون بيصور، الناس اللي جايه بشعورها، الناس اللي كاشفة شعرها ومتلتمه، يعني عادي يشوفوا كل الجمهور اللي موجود آه، كم الف، لكن اهم شيء ما تطلع في التلفزيون، ما ادري ما حبيت صراحه. في المقابل كان في بنات ثانيه يعني غير انه هي كاشفه شعرها، وال make up ال full make up اللي حاطاه يا جماعه الخير يعني يمكن عشان الموضوع شويه جديد على البنات وعلى السعوديات، تحديدا انهم يروحوا مباريات عزيزه ترى انت ما انت رايحه جواز ترى انت رايحه تتفرجي مباراه رياضه مو معناته انه الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله يعني في اثنين يختي عليهم قتلوني لابسين ومتلحفين ومتنقبين ومتبرات فكروني ب آه، ستاتنا وجداتنا اللي بروحوا البحر ويكون براد كيف يتلحفوا زي كذا والله ضحكوني صوره ضحك مرة كانت تحية كبيرة كبيرة كبيرة بنات لابسين حجاب والله كان شكلهم جدا جميل وفي ناس لابسين الحجاب ومتنقبين وجالسين الله يسعدهم يعني ابتسمت وانا بتفرج عليهم شوية عبست على البنات اللي كانوا كاشفين شعورهم انا ما بتكلم على الدين انا بتكلم على العادات وعلى التقاليد وعلى لو كانت في السعوديه كانت اكيد حتلبس فرحتها مو معناته ربنا هنا وما هو هناك خلينا نفكر شويه فيها من ناحيه عادات وتقاليد